हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्यू बेसिक मैंने ओपन किया है और फॉर लूप लगाया अब देखिए इसमें हेलो माय डियर लिखा है इस पे चाहे तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ लाइक यहाँ पे लिखा सूरज तिवारी तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया देख सकते हैं ना अब इसको रिलेटेड कोड्स को क्लोज किया अब यहाँ पर देखिए इसको चलाऊंगा ऊपर लिखा हुआ है for I equals to one I को इनिशियलाइज कर दिया वन आई में इनिशियलाइज कर दिया वन और फोर तक चला रहा हूं यानी फोर टाइम ये प्रिंट होगा आगे नेक्स्ट आई कर दिया है मैंने और अगर मैं इसको चलाता हूं एफ करके एंटर करता हूं तो ये थोड़ी देर में फाइल एक्सिक्यूट हो जाएगी ये हो गया है इसको यहां से डिसमिस करता हूं और अब देखिए ये आउटपुट तो यहां पे देख सकते हैं ये four time Suraj Tiwari print हो रहा है ये देख सकते हैं ना अगर आप इसी चीज को यहां से फाइव टेन जितना कर देंगे उतनी बार ये प्रिंट करेगा जैसे ट्वेल्व कर दिया तो ट्वेल्व टाइम प्रिंट करेगा ठीक है ना तो ये बहुत आसान है क्यू बेसिक का अगर सवाल पूछा जाता है तो क्यू बेसिक का सवाल आसानी के साथ आप बता सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो ठीक है ना उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे देखिए मैंने 12 टाइम किया ये 12 टाइम प्रिंट करेगा देखिए काउंट कर सकते हैं आप इसको 12 टाइम है ये ठीक है ना ये दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम दे दिया गया कहा गया कि क्यू बेसिक में दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे ठीक है एग्जामिनर का क्या भरोसा कुछ भी दे सकता है ठीक है तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखिएगा ठीक है प्रिंट क्या करवाना है प्रिंट हमें तो हमें प्रिंट करवाना है यहां पे enter the first number enter the first number ये प्रिंट करवाना है ना ठीक है ये कर दिया हमने और यहां पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इनपुट ये हो गया और यहां पे लिखिएगा नम वन नम वन दे दिया हमने ठीक है नम वन दे दिया अब एंटर करेंगे फिर यहां पे लिखेंगे प्रिंट क्या लिखेंगे print P R I N T और फिर यहां पे डबल कोर्स में लिखेंगे enter the second number enter the second number ठीक है तो ये कर दिया enter the second number okay तो अब क्या करेंगे फिर एंटर करेंगे फिर यहां लिखेंगे इनपुट इनपुट इस तरीके से और यहां पे क्या दे देंगे नम टू नम टू ये दे दिया ठीक है अब एंटर करके नीचे आएंगे अब यहां पे लेट कमांड का यूज करेंगे तो लिखेंगे लेट एल ई टी यहां पे एक सम नाम से बना लेता हूं sum is equal to num one plus num two ठीक है अब ये हो गया सम के अंदर नम वन और नम टू को स्टोर करा लिया हमने ठीक है अब प्रिंट करवाएंगे वापिस से क्या प्रिंट करवाएंगे यहां लिखेंगे प्रिंट और लिखेंगे द टोटल इज ये लिख दिया ठीक है और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए सम के अंदर चूंकि स्टोर था तो सम यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे एंड कर दीजिए अब अब इसका काम खत्म है ना तो इसको एंड कर देना है हमें ई एन डी एंड कर दिया अब इसको चलाना है फाइव करके देखते हैं क्या आता है तो यहां पर एक फाइल बनेगी ठीक है और उसके बाद यहाँ पर नम पहला नंबर आएगा फिर दूसरा नंबर आएगा इस तरीके से जैसे आप पाइथन में करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी है तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्लोज किया है अब देखिए ये पहला नंबर आएगा फिर दूसरा नंबर आएगा ठीक है कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर आपने पहला नंबर एंटर नहीं किया तो 55 एंटर कर दिया अब कह रहा है एंटर द सेकंड नंबर तो दूसरा नंबर एंटर कर दिया तो दोनों का टोटल हो क्या गया एकदम आसान है ठीक है ना उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी